大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的节目。在这次的节目里面，我们会针对生肖属兔子、属龙以及属蛇，在阳历十二月、阴历十一月份戊子月的生肖运势。首先，我们先针对属兔子的朋友，在这个月令，您的排行是第六名哦，跟上个月比起来，是落了五个名次。 在这个月令会逢到三行跟无里的一个月令哦，所以呢，在工作上面呢，个人会觉得比较无力感哦，因为你会觉得我好像在职场上呢不这么被需要，有这种无足轻重的这种感觉哦，所以呢，要特别提醒的是，属兔子的朋友在这个月千万不要让自己卡在不需要的情绪里面哦。 不然这样很容易提高你在作业上面的一个失误率，而且呢，与其把这个心思呢放在负面的情绪上面，应该把这些实力呢花在学习跟证明自己的实力会比较理想的。在这个月令，您的工作运势是属于小凶的一个状态，不过如果您可以调整好您的心态再出发，那么一切就可以变为中平的状态哦。 至于在财运的部分，属兔子的朋友，在这个礼拜呢，呃，开始啊，你就会发现我会有那种莫名的这种购物冲动，甚至你可能都列好了清单呢。如果你是很积极的想要去在一二一二这一天呢买购物的话呢。 请先再让别人帮你审核一下你的名单跟明细，是不是真的有这么样的一个必要性？不然你可能会买了一堆会让你后悔的，又没办法退货的商品。那么要特别提醒一下呢，属兔子的朋友哦，要注意呢，在这个月的上旬哦，尽量呢把时间花在你的业绩上面哦，不要花在怎么花钱上面哦，不然你在下个月。 就是在月这个月的下旬的时候，你想要让你的业绩在赶上，然后再达标的话，相对的就会比较辛苦一些了。财运的部分，在这个月令是属于凶的。在感情的部分呢，属兔子的朋友很容易不不好意思哦，会莫名其妙的说错话，而且呢，就踩到对方的雷，还自己都不知情哦。不要呢，一心的呢，就觉得。 我好希望他可以陪我，我好希望他可以多花点时间给我。可是你却忘了去交换这个立场，去思考说现在是不是对的一个 timing。还有呢，就是针对还没有对象的，你会发现在这个月令的时候，对方比较容易会给你碰软钉子哦。希望你可以试想。不过老师建议哦，这可能呢还是属于有效勘察期，所以呢，请你呢。 还是要保持你的专一度以及你的耐心哦。那么日久，他就可以看到你的真情了。在这个月令呢，感情的部分是属于小凶的，但是后事呢会越来越好的，请不要太过的担心哦。至于在健康的部分呢，属兔子的朋友哦，这个月啊，心情仿佛哦进了山，温暖的一个状况，一下喜，一下忧，一下气，一下难过，一下兴奋。 所以，为了让你的情绪呢是可以很平稳的一个状态哦，不会影响到你的日常生活。老师非常建议你包包呢备一条呃甜食，比如说棒棒糖啊，或者是巧克力，好，这样子呢就可以让你的心情呢在比较郁闷的状况的时候呢吃下去会感觉稍微的好转一些，甚至得到一点的慰藉。再来，在这个月呢要注意的就是眼睛的部分。 这眼睛呢，并不是因为有眼疾啊，不是说它太干啊、太肿，或者是呃长针眼，并不是的，而是你的眼神的状态。我们都说哦，这个从一个人的眼睛呢，可以看得到他的灵魂的内心深处。那在这个月呢，你的眼神呢，相对的会比较让人觉得有点失神的状态，那就不太理想了。所以，请务必要提起精神哦，保持。 的这个，呃，正常的睡眠呢，就会非常的重要了。现在来我们来看一下，就是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个月的名次是排名第十名，那落了两个名次。在这个月呢，逢的是三合的一个月令哦。那在工作上呢，你会比较有想要推动的东西，但是多数的时候，你好像得到了掌声，得到认可，却没有得到别人实际上的一个推动的一个执行的。 状态，所以你就会很怀疑。那么到底是好还是不好呢？我只能跟你讲是好的，只是呢要到春天，也就是过了立春之后，明年的时候再来推行你想要做的事情，会比眼前去做会更加的有利。所以大家只是在衡量时间点而已，请不要太气馁哦。在工作运势的部分是属于中级的。 在财运的部分，属龙的朋友呢，必须要留意有冲动购物的一个状态，还有你要能够区分喜欢跟需要的一个重要性是在哪里哦。也就是到底有没有必要要买这个东西哦，那才不会呢买了一堆就是你又舍不得抛掉的东西，又不舍不得送送出去的东西，结果呢你要花更多时间去整理它们。 那在财运的部分，这个月呢属的是中下的一个状态；而在感情的部分呢，我们属龙的朋友呢，男女生呢容易会有这个，呃，价值观哦分叉的一个状态。也就是，呃，比如说在买一样东西的时候，女生会觉得我一次要买到位，要买最好的；可是男生就觉得我们可以阶段性的、慢慢的去把它换购，或者是替换掉，先买现阶段我们需要够用就好了。 哦，类似这样的东西，那会很建议在这个阶段呢，是务必要两方呢可以去沟通，然后得到一个平衡点，才不会呢让两个人的想法呢越来越偏差喽。因此，在感情的部分，在这个月，在如果没有沟通的状况下，是属于中下的。在健康的部分呢，属龙的朋友呢，在 这个月呢，如果你本身是属于混合肌肤型的，比如说你是 T 字部位比较容易会泛油光啊，哦或者是干燥等等的，就要格外的去注意这一方面的保养啊，要调整一下你所使用的保养品。那在饮食的部分会建议哦，少吃过油、过辣、过甜或者是过咸的食物，哦，才不会让这个症状呢又更加的加重。那在这个月呢，也要特别注意的就是呢。 比较容易会有这个胃酸逆流哈，或者是呃会有这个食道灼伤的这种感觉啊，呃反复的恶心感，要特别要注意一下饮食的这个空间间隔的时段哦。所以在健康运的部分，这个月令是属于运的。再来呢，我们来看一下是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这一个月呢，排名是第七名哦，落了两个名次。 这个月呢是逢到了进贵跟堆禄哦，所以其实在这个月除了贵人很多之外呢，想要赚钱的机会也相对的变得许多。工作运的部分呢，案子机会贵人多，所以请务必呢要善用呢你本身就很拿手的这个手腕跟口条哦，这样子才可以在。 这个阶段呢，更顺势的得人心哦，让你的表现呢，除了亮眼之外，还能够有实的收获落到财运的部分，在工作运的部分呢，属蛇的朋友在这个月是属于大吉的，而财运的部分呢，如果你能够好好的冲刺哦，这个月的考绩哦，就不会太让你失望哦。 而且呢，你有提高你相对的能见度，让人家知道这件事情是你做的是非常重要的，因为评分的标准哦，就会印印在他们对你的印象分数了。财运的部分在这个月也是属于的。感情的部分呢，请务必呢要把时间哦分配给配偶跟家庭哦，不要呢都只有太独自的想到我想要留给自己的空间放空。 因为对方也是很需要你的，而且家庭是需要经营的，你说是吧？属蛇的朋友呢，在周末的时候呢，也可以多一点的时间陪对方，不管是心仪的对象、家庭或者是另一半，千万不要想用物质去填满，然后就带过咯，这样子会是得到反效果的。感情的部分在这个月令是属于平运，而至于在健康的部分呢？ 属蛇的朋友呢，在这个月比较容易会有这种，呃，我们讲的忽然来的这种全身的这种倦怠感。因此，非常建议呢，属蛇朋友在这个月可以稍微的比补补一下一相关的一些呃 vitamin 的 supplement，比如说呃镁啊，它可以让你的睡眠呢更加的呃稳定一点呢，比较不会一直没办法顺利的入睡。 呃，提高你的专注力，或者是 B 群哦，也可以让你的这个精神呢，稍微的更加的饱满一些。还有要注意一下，就是血压相关哦，比如说高血压、低血压哦，以及眼疾的部分哦。好，所以在健康的部分呢，属蛇的朋友在这个月令呢是属于小凶的一个状态。以上是针对属兔子、属龙以及属蛇的朋友在这个月的运势月报。 有需要的朋友呢，请参考看看喽。我是金英老师，我们下次再见了，拜拜。